مسیرته در چند شیرته ارمون آرشه سر زرد بارون، ارمون توبسر و کره با خک ماست ارمون آرشه و لور و تپرو با گار ماست